Imtek akcija za penzionere. HP laptop na 6 mjesečnih rata po 115 km. Samsung Galaxy S3 519 km. Panasonic LED Smart TV 1049 km. Imtek.ba. Kvalitet i sigurnost.